つの瞬にって溢れる命の表面張力が張り詰めたい張り裂けたたふっととしても一度で抵抗した歌詞の本性が現在 そうな綱を上ただ揺らさぬように染めるか一か八か駆け抜け してゆくさえせなののうだらんと格好してた憎くい星に打ち掛け合うつクラつくクから木の城ただ取り繕うため飾るかみかばしか導く